қайырлы күн қазақстандықтар біздер мынау атырау облысы жылой ауданы құлсары қаласы мінекей мына жерде бала аналар тұр қазір жиналып тұр мына жерде бала аналар енді бұл э, мәселе деген бүткіл қазақстан бойынша көтеріліп жатқан мәселе ал осы баяғыда министерствоның алдына менің итімді өлтіріп тастады деп бір орыс әйелі барып еді содан кейін бір айдың ішінде заң шығарылды иә иттер өлтірілмесін деп ал енді сонда біздер қаншама бүкіл қазақстанның түкпір түкпірінен қаншама аналар айтып жатыр баламыз талап жатыр өзіміз талап жатыр ит дейтін толып кетті деп итті піштіреді құлағына сырға салып жібереді деп соған бәленбай миллиардтап миллиондап ақша бөлгенше неге ол итті атпайды иттің өмірі сонда мынау аналардан балалардан қымбат болғаны ма біз осы жөнінде мінекей осы жылойдың аналары көп балалы аналар осылардың барлығы кілең күміс алқалы алтын алқалы аналар өздерінің балдарын қорғау үшін осы үндеу тастайын деп тұрмыз мына қасым жомарт тоқаев э, президентімізге және сайланбақшы болып жатқан бүткіл депутаттар осыған заң шығарыңыздар біздер мынау итке таланып э, балалар ауру болмасын ит дейтін кез келген жерде шұбыр болып ол піштіреді құлағына сырға салады деген не масқара ал мына итті құртуға заң шығарылсын ба шығарылсын шығарылсын жаңағы иттерге Э, заң шығарылуын талап етеміз талап етеміз ит деген толып тұр бір иттің артында он ит жүр он ит құттай балдарымызды сабаққа апаруға қиын кешегі атырау облысында ана бір баланың бетін жыртып кәдімгі тістеп қауып сондай тағы да оқиға болуына кім кепіл балдарымызды қорқатын болдық ал өзіміз деген жұмысқа кетіп қалсақ ана балдарымызды жан түйі жанымыз шығып жатады ит қауып жоқ үйдің алдында бізде қазақ ауылда тұрамыз төртінші ауылда ит деген толпа құрсын бір иттің артынан он ит жүреді ғой талап етеміз итті жоқ қылыңыз құлағына сырға салып қажеті жоқ оның ол сырға салуға жіберген ақшаны иә піштіруге жіберген ақшаны мына көпбалалы аналарға беріңіздер иә, балаларға беріңіздер масқара ғой итке піштіреді деп ақша өледі иә жаңағы немене қысырға салады деп ақша өледі а көпбалалы аналарға ештеңе жоқ масқара емес пе ал ойлап қараңыздар продукты дейтін былтыр қанша болды биыл бірде бір қосылды ал балалардың пособиясына бірге бір қосылды ма Қосылды, вообще қосылған жоқ тек жеті процент ақша өсті пособияда тамақ елу алпыс процентке қымбатсыды дым келмейді тамаққа ақшамыз дым келмейді жетпейді еще аренда жыланды төле дейді оған дым ақша жетпейді дұрыс па жетпейді ғой жетпейді әркім өзі инвалидпен ауыратын адамдар бар дәрі дәрмегі бар оның несі бар дым ерекше баламен отырған кісілер бар ал бізге айналдырып те қыса береді мына жкхның адамдары бәрі ақша төле төледі иә сондықтан да енді мінекей осы үндеуімізді жолдаймыз бүткіл қазақстан аналары осылай үндеуді жалғастырыңыздар сіздерге жалға, бізде осы үндеуді жіберіп жатырмыз жалғастырып таратыңыздар мына итті құрту керек итке бөлінген піштіруге деп бөлінген ақшаны және иттің құлағына сырға салу бөлінген ақшаны оданша ұрпағымызға балаларға жіберіңіздер жалғастырыңыздар бөлісіңіздер